Uh-huh. Uh-huh. Максим самый... Максим, далеко не уходи! Не-не-не.

остался. Ваш вот она, видите, считай. От подъемника. Ну и чего ты, 704? Поехал. Так все в надежде, да, сопли все текут со слюнями. Ну жди, жди. Поехал Сереж, Толя, да палочками. я что, смотрю, вот по, по, по, кормы едим и смотрим, так, хотя очень ух, жарко. Ух, ух. Так, Максим едет у нас ну, жди, жди, жди. До прихода, жди до пришествия. Вот вспомнишь, Привет. говно оно всплывает, видишь, всплывает. <laughs> Что ты мне показываешь? Все пальчики? Я считаю, что мы все с вами гражданцы Украины. раз мы родились, значит, мы как-то заслужили. Мы родились, предки, значит, не И это человек, я уверен, был рожден в Украине. поехали куда-то килограмма. Вопрос в другом. Как из этих трех килограммов вот так превращать 100 килограммов Лесенкой надо боком съезжать. Как это произошло? Эх, эх, эх, ну, эх. виноваты. Эх, эх. Лесенка, эх. Сорвался. Так. Ну и вот, продолжим. Есть поговорка. Надо право поворачиваем налево. Вот, ну э, не упал, молодец. А где ты будешь? До палки. До палки? До Ого, как высоко. Вот ты так высоко будешь подниматься? Да, надо. Тут надо змейку Ну так поворачивай змейкой тогда. Я тебя снимать буду. Ну давай, с Богом. Молодец какой. Так. Так.

Молодец.